güzel çocukların duygusu çocuklar belli bazı yaşamı seviyor. Eğitim yöntemini toplumun arasına karışmaları zor kullanmak değil tam tersine bir çocuğun yardımı